einer hier vorne. Zwei bei mir, zwei bei mir, noch einer. Low, low, low. Ja, genau. Ausgerechnet jetzt. Wo, wo, wo, wo, wo? Wo? Wo war der, Digga? Sag doch mal. Ja, zeige ich doch hier. Ja, ich kann gerade nicht auf Radar gucken, Mann. Ich immer Radar klein. Hinter dir. Okay. Danke. Ach, der weiß. Lol, ich hab ihn geschickt. Das war ein Ace, oder?